sa'yo Hanggat sa makakaya ko Basta huwag ka lang mawala Sa ka Hanggang sa ating pagdadaan Nandito lang ako Hinayaang pumatagal sa mata Nandito lang ako Napababayaang muling mag-isa ako'y nandito sa'yo, iyong Like Kahit